का होगा भी नहीं आई एंड्रॉइड का तो नहीं होगा एक बार आईफोन हाँ चलेगा ये किधर गया बे टॉम हवा में ओ भाई दो बंदे उतरे बे टॉम टट्टी इधर बंदे इधर नहीं आए उधर गए भाई मेरा करने दे उसके तुम तो मारेगा कैप्टन हराम को रब मरेगा दो बंदे उतरे थे ऊपर अबे सब बंदे क्या तू ही मारेगा क्या बे फोड़ इसने मेरे को इधर ये बॉट मारने दो यार मैं कैप्टन मारने देते यार छोड़ दिया जा वन एचपी सारा किधर है बे हरामपुर मैं आया Search for vehicles. गाड़ी क्यों चाहिए मेरे को नेड कर एक एक बंदा भाग गया सामने हराम मेरे को देख के चला मेरे को फुल सेट वाला कपड़ा मिल गया स्क्वाड उस पे बंदे आ गए बंदे नोबड़े खोर बॉट फायर दे रहे ये देख एक ऊपर है वन एच पी है एक बंदा एक बंदा नीचे आया अरे पीछे से गाड़ी है त्याचं डेड नहीं है बे दूसरे दूसरे बंदे आए दूसरे बंदे आए Bravo, vai, Marked a location. Marked a location. Watch out! Watch out! Hello hello आवाज़ आ रही है ब्लैक कर दे दिन ब्लैक कर दे फायर नहीं किया उसको ना सब एक ही था चार लोग और चार लोग को मार दोगे तो तुम लोग का हो जाएगा तीस किल हो जाएगा आपका छह मेरे थे दस तेरे Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! गाड़ी करो Watch out! Watch out! warm up on me. Terima kasih. قبل هيلبر قبل هيلبر जागा बीजेपी तो भी गिर जाती है ना रेडियो में रहना तुमको पहले पीछे वाला पीछे वाला निकल गया था तू कहाँ निकल रहा है सब जो जोन से मर गए जोन से मर गए तो जोन से मर गए मर गया मर गया तीन मर गया भाई नहीं काउंट होगा वरना किल तीन किल थे तुम्हारे रश करना चाहिए था उनके ऊपर देखो वहां पे सेट पे बस सेट पे बस दिख रहा है छोटा छोटा सा वहां साथ वहां पे वहां हाँ साथ वहीं पे शायद Enemy spotted. For real this time.